සයින්සු යස්මින් සුගතස්ස ධාතු නිම්මාය රන්සුජ්ජල බුද්ධරූපං සුවන්නමාලීති පතිතනාමං වන්දාමහං තූපවරං මහගගං සාධු සාධු සාධූ ඔබටත් මටත් අද වගේ දවසක ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකගන්නට ජීවමානව දැකගන්නට යන්න පුළුවන් එක තැනක් තියෙනවා මේ මහා පොළොවේ. අදත් ජීවමානව බුදුරජාණන් වහන්සේ එතන මහා කරුණාවෙන් වැඩඉන්නවා. ඒ බුහුමිය පිහිටල තියෙන්නේ දඹදිව් තලය නෙමෙයි. ඒ භූමිය පිහිටලා තියෙන්නේ පිටසක්වල නෙමෙයි. ඒ භූමිය පිහිටලා තියෙන්නේ මහා සාගරයේ නෙමෙයි. ඒ භූමිය පිහිටලා තියෙන්නේ දිව්‍ය ලෝකයක බ්‍රහ්ම ලෝකයක නෙමෙයි. ඒ භූමිය පිහිටලා තියෙන්නේ ඔබද මාද පාතබා ඇති ඔබද මාද ජන්මලාභය ලැබූ මේ පුංචි රටේ ඔබ දන්නවා ඒ භූමිය තමයි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිරිපා පහසින් පන්සීයක් මහරහතන් වහන්සලගේ සැරියුත් මහා මොගලන් ආදී අසූමහා ශ්‍රාභකවරු ඇතුළු පන්සීයක් මහරහතන් වහන්සේලාගේ පාදස් පරසය ලැබූ බොහොමිය. ඉස්සිස්සෙල්ලාම මහ කැලයක්ව තිබියදී මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ සපුමල් පූජා කළ වැන්ද බොහොමිය. ඒවගේම මේ මහා පොළවේ වැඩිපුරම රහතන් වහන්සල එකතු වෙලා හදපු චෛත්‍යස්ථානය පුුණ්‍ය බොහොමිය මේ මහා පොළවේ ලංකාවේ පහළ වූ පින්වන්තම රජතුමා නිර්මාණය කරපු අග්‍රම භූමිය පුණ්‍ය භූමිය ඒ වගේම ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිර්මිත බුදුරුවක් අහසේ මවලා යමක මහා ප්‍රාතිහාරය දක්වලා කෝටි ගණනක් දෙනා මහරහත් භාවයට පත්කරපු භූමිය එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් වඩින මොහොතේ <clears throat> අධිෂ්ඨානයක් පිහිටවපු භූමිය කුමක්ද මා පිරිනිවන් පෑබට පස්සේ මාගේ මේ ශ්‍රී ශරීරෙහි ද්‍රෝණයක් පමණ ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණයක් යන ද්‍රෝණ අටයි සියලු ධාතුන් වහන්සේලා ඒ තතහාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයේ ඒ ද්‍රෝණ අටෙන් ද්‍රෝණයක්ම තැන්පත්වෙච්ච තැන තමයි රුවන්වැලි මහා සෑ බොහෝමිය නැත්තන්ගේ මහා චෛත්‍යරාජයන් වහන්සේ ඒ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩඉන්නේ රන් කරඩුවක එහම නැත්තම් වෙනයම් තැනක නෙමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අධිෂ්ඨාන කරලා මවපු නිර්මිත බුද්ධ රූපය අදත් රන් රැස් විහිදුවමින් ඒ මහා සෑ ගර්භයේ වැඩ ඉන්නවා. උතුරු දිසාවට හිසලා දකුණට සිරිපතුල් යොමු කරමින් නැගෙනහිර දිසාවට පිටලා මුව මඩල බස්නාහිරට යොමු කරමින් තමයි ඒ බුද්ධරූපය තතහාගතයන් වහන්සේ මැව්වේ ජීවමානුව බුදුරජාණන් වහන්සේ තැන වැඩඉන්නව ආන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ හදවත තියෙන තැනයි මේ ද්‍රෝණයක් ප්‍රමණ ධාතුන් වහා වෙලා තැන්පත් වෙලා වැඩඉන්නේ. ඒ වගේම ඒ පුුණ්්‍ය භූමිය අදත් එදත් කවදත් මේ සක්වල පිටසක්වල සියලු දෙවියන්ගේ බ්‍රහ්මයන්ගේ වන්දනාව පූජාව මානනය මේ මොහොතෙ පවා ලබනවා. එනිසා ලෝකෙ වැඩිපුරම දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ප්‍රමාණයක් මිනිස් ප්‍රජාවක් තුන් කාලයේ වඳින එකම තැන අදත් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩඉන්න රුවන්වැලි මහා සෑ පින්බිම. පින්වතුනි පාද දෙක තාම වහනේ වෙනවනං උසුලාගෙන යන්න පුළුවන්නන්. ඉක්මනින්ම රුවන්මැලි මහා සෑ සමිඳු වැඳගන්න ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ යන්න හැකියාවක් නැත්තං උදේ පාන්දර අවදි වෙන වාරයක් පාසා මවාගෙන වන්දනා කරන්න නින්දට යන වාරයක් පාසා මවාගෙන වන්දනා කරන්න හදවත යම් රූපයක් ඇඳගන්නවන නොමැකෙනල නොමැකෙන ලෙස ගලය කෙටු වකුරක් වගේ රුවන් වැලිසෑ මහා සමිදෝබේ හදවත ඇඳගන්නේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ. මේ කාලෙ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා සිරිපා වන්දනා කරලා ඒ පින එලෙසින්ම රැස් කරගන්නට පිනැත්තෝ කැමැත්තෝ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඳීම පිණිස මහා සෑ සමිඳු වෙත ගමන් කරත්වා හැම දෙනාටම රුවන්වැලි මහා සෑ සමිඳුගේ පිහිට ආරක්ෂාව ලැබේවා හැම දෙනාටම ඒ මහා ආශිර්වාදය මැද චතුරාර් සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවන් දකින්න ලැබේවා කියල මම ආශිරුවාද කරනවා.